di channel Ikebana Lucy. Hari ini saya mau merangkai Jiuka Ikenobo Ikebana memakai vas wadahnya ini keramik. Bentuknya uh, unik sekali ya. Oh, saya kasih foam di tengah. Wadah ini tidak bisa dirangkai untuk pemula karena agak sulit ya keseimbangan kakinya di tengah itu susah mencari keseimbangannya lalu mulutnya juga kecil sekali jadi uh, udah mahir baru bisa ya saya pakai daun aglonema cantik sekali daunnya dia ada warnanya semburat-semburat merah ya saya taruh di sini daunnya saya udah kasih kawat ini daunnya ya Iya, saya kasih dua ya lalu saya pakai bunga gompi bunga krisan gompi ini seperti biasa ada yang panjang dan ada yang pendek saya taruh di sini iya yang panjang lalu ini yang pendeknya jadi ini saya harus pegang vasnya kalau nggak dia jungkir iya ya lalu saya ada ranting, saya akan taruh ranting dulu. Rantingnya dinamis sekali ya. Saya coba taruh di sini. ya. Agak sedikit ketutup bunganya. Saya pindah sedikit. Lalu saya ada bunga helenium yang cantik sekali heleniumnya. Saya pakai panjang ke depan. Iya. Saya pakai beberapa bunga helium di sini sekaligus menutupi sambungannya ranting jadi daunnya ada satu ke depan satu ke belakang kemudian saya ada solanum solanum ini saya pakai untuk aksennya sekaligus untuk menutupi uh, foamnya mekanik foamnya ya. saya kasih beberapa di sini kasih dua Lalu di samping juga saya akan kasih di sini solanumnya untuk menutupi foamnya juga. Iya. Ya. Oke. Lalu saya ada statis. Statisnya saya pakai untuk asirainya ya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Saya taruh di belakang ya beberapa saya pakai tiga tangkai di belakang lalu yang di samping juga saya akan kasih sedikit di sini Iya. jadi deh rangkaiannya gampang ya hari ini kita merangkai rangkaian juga ini rantingnya ini mengikuti bentuk daripada wadahnya ya siluetnya seperti itu jadi dia dinamis sekali rangkaiannya uh, saya akan balik kasih lihat seperti ini dari belakangnya belakangnya ini saya tidak tutup karena memang ini rangkaian satu muka ya Wadahnya uh, unik sekali bentuknya, tetapi nggak mudah untuk dirangkainya. Wadah-wadah Jiuka Ikenobo itu unik-unik bentuknya. Jadi dari wadahnya aja sudah menarik sebetulnya. Oke, sudah selesai rangkaian saya. Jika suka dengan channel saya, silahkan di like, share, dan subscribe. Terima kasih.